पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान इन दिनों काफ़ी मुश्किल में घेरे नजर आ रहे हैं दरअसल उनकी पत्नी द्वारा बच्ची को पोलियो दवा पिलाने से इनकार किए जाने पर फवाद के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई है लाहौर पुलिस ने पुल, पोलियो टीम की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है पाकिस्तान दुनिया की उन देशों में से एक है जो पोलियो की बीमारी से जूझ रहा है खबरों के मुताबिक पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी है बता दें कि फवाद खान फिलहाल दुबई में है आपको बता दें कि फवाद खान ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत फिल्म खूबसूरत सी की थी इस फिल्म में उनके साथ लीड एक्टर्स के रोल में सोनम कपूर थीं